Mama, mama, vidiš da si rodila Mama, mama, rodila si genija Mama, mama, sada ti obećava Mama, mama, bit će lijepih sjećanja Mama, mama, vidiš da si rodila Mama, mama, rodila si genija Mama, mama, sada ti obećava Mama, mama, bit će lijepih sjećanja 1 21, onda 6, graba 10 kana asa Brate Wolfgang, mi smo tu, ja da bili bi ostali, da družiš se sam.